Il suo nome? Traude. Eyman. Traude? T. Sì. R. A. suoi dati su questi moduli. Tu mi ami? Sì, ti amo. Davvero? Sì. Grazie. Volevo solo saperlo. Volevi solo saperlo? O volevi solo sentirtelo dire? Cosa? Niente. Dormi, Traudel. di firmare vorrei che lei fosse assolutamente sicura di quali possano essere le conseguenze di questo intervento. Lo chiedo sempre, è una semplice formalità. Lo faccio perché spesso i miei pazienti non sanno quello a cui vanno incontro. È sicura di voler procedere? Io... Io non lo voglio. Puoi fare quello che vuoi. Non voglio tenere questo bambino. È tuo, Traudel, è una tua scelta. A me sinceramente non interessa. Dio mio, Eric. Ma sei tu il padre. Parlami. Dimmi cosa ne pensi. Ti amo, Trouble. Cosa? È sempre stato quello che ti piaceva sentirti dire. Ti amo. Ma che cosa vuoi che ti dica? Che cos'è che ti piacerebbe sentirti dire adesso? Forse che non è giusto averlo. Che non siamo ancora pronti per poterlo tenere. sei abbastanza pronta. Ecco. Non sei abbastanza pronta, Traudel. E per quanto mi riguarda puoi anche fartelo asportare, tagliarlo a pezzi e cacciarlo nel cesso con tutto quello che resta. suo figlio, vuole sbarazzarsene, vuole fare di tutto per espellere il parassita dal suo corpo. Lei pensa di volerlo tenere. A volte desidera di averlo fra le braccia più di ogni altra cosa al mondo, ma il suo corpo lo rifiuta. Gli abissi della sua mente lo rifiutano. Credo sia per questo che lei vomiti, perché non lo vuole, perché spera un giorno che quel minuscolo parassita venga eliminato per via orale. Ogni volta che vomita, spera di vederlo galleggiare lì, in mezzo fra il contenuto del suo stomaco. Io non ti voglio.